मम्मा हो माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हाथों की लकीरें बदल जाएंगी गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी हो दुआ में भी असर तू दुआ का है घर मेरी माँ मेरी माँ प्यारी माँ